assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlar barchangizga omad tilayman albatta 18 sakkizinchi o'yinimizda 233 dona biletimiz qoldi kimda kim jigarlarni bo'lsa 500 yuz rulni hozirdan o'zida tanlab bugun oqshom o'yinga qatnashsin bilet ro'yxati chiqdimi o'yin o'yinimizda nimalar bor deb yaxshi bilsangiz o'yinimizda 200 dona prizimiz bor bilet narxi 500 rubl kartaga xurshid deb chiqadi mana shu ekrandagi nomer ya'ni ekrandagi avtomobil Volkswagen Polo 2014 yil avtomatik korobka yana bitta BMW 3 seriya u ham avtomatik korobka yana 1000 dollarlik qolgani 5000 dollar pul konvertini bo'lib qo'yganmiz 200 ta priz bor jigarlarni bo'lsa 500 rubl tanlab туруп эки та автомобиль миң доллар яна беш миң доллар пул камиятни долиб қойганбиз э, оинга қатнашинг албатта ҳаммангизга омад тилайман жигару ҳама тома омад дусад си се дона билет монда агар ки метавонад ба дили пул бехавотир бехичи билет хардорӣ кунад карта ба номи хуршед дусадта пулои конверти обшир 200 призасай кайса билето 2499 дона буд. Ҳаматом омад мехоҳам карта ба номи Хуршед як дута автомобил бо 1000 доллара. Монави 5000 доллар тақсим кардан мондагӣ ма куҷо. Ҳаматом омади зиёд мехоҳам рӯйхати билето буромад. Медонед ки соати чанба эфир финал сар мешавад. Куҷо ҳаматом ба омад дастгирӣ кунед. Битта битта лайкти жигарлар албатта яхш тарза басинза бехабар дӯстон хабардор басин илтимос қиламан. Ҳамаңизга омад тилайман. Ӯлемен сидем. Лакай қизлар отириб, ишти тигер қатырып Лақай қыздар отырып ішті дегер қатырып бойдақ жүрген бала, гапыра алмас батынып бойдақ жүрген боз бала, гапыра алмас батынып той болсын е той болсын тойда қыздар жан болсын жүсе алып Laqayimning qizlari to'y bo'ladi keçesi kechasi men uklamay hizmet qilar chechasi kechasi men uklamay hizmet qilar chechasi to'y bolsun bo'lsin e to'y bolsun to'yda qizlar jam bo'lsin jufta olib yigitlar kakulik deymas bolsun bir jonim degende Cügürüp çıkar baldızı Cezem geldi degende Cügürüp çıkar baldızı Cezemli bir köreydi Kolu da payandazı Cezemli bir köreydi be Kolu da payandazı Toy bolsun et toy bolsun Toyda kızlar can bolsun Güste alıp cigitler Kakülik değmez bolsun Biye canın diye ye Lakay kızı biye ye bolsun e toy bolsun Toyda kızlar cam bolsun Cüste alıp cigitler Kakulik değmez bolsun tojik o'zbek laqay jigaro hamma saday yakun prizyovon bira turkmaniston tojik o'zbek bapesh moshinchavu kattesh salom kolxozobod salum elinobod хатлон ҷунам зурай ҷами боду курай замон пурроботу кукара кукукуку мерседесу опел сегерету repet Optima vous BMW Toyota e Server կելեր Այման բելետ խարիդա Կաշտայ կուչաչարիդա Մինի ֆինալ հարուզաս Ցումա բիգի բակուզա Սաբր բիկուն համեշա Կորա համայ սատմեշա Պատիսկակուն լայքամոն like нигарои шахзамон дастгири ма бошед гар пеши шумо ҳамаи сар бози ма ҳақиқатай пулу молаш насибат саломат боши бират омад ҳамеша ёрад ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канали замонкоро ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен Zamantara